Nach zwölf Jahren hat ein 65-jähriger Mann aus Offenhausen in Oberösterreich seine verloren geglaubte Geldbörse wiederbekommen. Der Inhalt immerhin fast 13.000 Schilling und 115 deutsche Mark. Dahinter steht eine ungewöhnliche Geschichte. Ein 34-jähriger Mann aus Kamerun hatte diese Geldbörse hinter der Abdeckung seines Autos gefunden, hinterm Handschuhfach. Und der 17 Jahre alte Wagen hatte früher einmal diesem Geschäftsmann gehört. Dieses Auto hat zwölf Jahre lang ein wertvolles Geheimnis bewahrt. Die Geldbörse war neben dem Handschuhfach hinter eine Abdeckung gerutscht. Als der 34-jährige Morgen Morgan Ngongang den 17 Jahre alten Wagen, den er seit Jänner besitzt, reparieren will, hält er plötzlich die Geldbörse in Händen. Das war 5000, zweimal 5000 Schillen und so, Deutschmark und so weiter. So habe ich gedacht, ja, das ist viel zu viel. Und ich habe einen Bruder, ich habe ihn angerufen, er hat mir gesagt, das ist viel Geld. Ich habe ich habe ihm gesagt, ich habe das in mein Auto gefunden. Was mag man? Er hat mir gesagt, ja, dann musst du zur Polizei. Ein Polizist der Inspektion Ebelsberg kann schließlich Josef Kraxberger aus Offenhausen ausforschen. Er ist einer der Vorbesitzer des Autos und kann nicht fassen, dass sein Geld wieder aufgetaucht ist. Ich habe das nicht glauben können, dass jemand so ehrlich ist und man kriegt da wieder Geldtaschen äh, zurück. Das, was man wirklich damals vergebens gesucht hat. Der Mann aus Kamerun, der mit seiner Familie in Linz lebt, ist derzeit auf Arbeitssuche. Dass er seinen wertvollen Fund meldet, hat der tiefgläubige Zeuge Jehovas als selbstverständlich empfunden. Wenn ich mein Geld verlor, bekomme ich vielleicht nicht mehr, aber wenn ich das Geld von jemand anderes finde, mit, mit der Bibel, ich habe gelernt und alles ist schon in mein Herz, ich weiß, ich muss das die Person zurückgeben. Josef Kraxberger hat sich beim ersten Treffen mit 170 Euro Finderlohn bedankt und will die Familie auf jeden Fall auch noch zu sich nach Hause einladen.